amigas fashionistas, bom dia! E você, né, que caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu quero me apresentar mais uma vez, né? Eu me chamo Simone, eu criei o canal algum tempo atrás, quando eu dei baixa do exército, você pode ver alguns vídeos meus, né? E aí alguns amigos falaram, algumas amigas, você não cria um canal, da sua experiência do lar, você gosta tanto de fazer mesa, de botar as mesas, né? Fazer uma decoração nas mesas. E aí, eu, esse tempo que eu fiquei em casa, resolvi criar a experiência do lar com Simone Opens. Então, sobrenome é do meu sobrenome de casado, né? E aí resolvi criar e fui fazendo alguns vídeos, fiquei algum tempo sem, sem fazer vídeo, né? E aí voltei fazendo postei alguns, pode assistir. Eu preciso de 10 inscritos no meu canal para poder ir crescendo dia após dia E você que está aqui, gostou, tem gostado dos meus vídeos, vai lá, dá o seu like, se inscreve, visualiza, vê o canal, compartilha. Se tem gente aí para encorajar você a fazer o seu canal também e aí se inscrever e nos tornarmos aí amigas, né? Que você possa ver os, é, é, os meus vídeos. E hoje eu vim falar sobre uma coisa muito legal que nós mulheres gostamos de fazer, né? Gostamos de comprar. <laughs> Qual é a mulher que não gosta de comprar? Me diz aí, escreve aí, fala aí, comenta aí se você não gosta de comprar ou se você gosta de comprar. Pra quem não sabe, eu sou moradora do Rio de Janeiro, né? E eu tô de férias, estou fazendo meu diário de férias, né? Então eu tô aqui é, me arrumando para ficar bem <laughs> para vocês. No vídeo eu tenho mania, eu tenho que parar com essa mania de mexer no cabelo. E eu vim falar sobre a comprinha do mês, eu pensei assim, é, eu pensei num vídeo, né? pensei, tem muitas pessoas, amigos que estão morando fora, estão indo para fora do país, eu também tenho esse sonho, né? que nunca morei fora, já morei em outro estado, assim que casei, <laughs> mas nunca morei fora. E eu vim falar da comprinha do mês, né? E como eu tô de férias, eu tô fazendo meu diário de férias. E eu quero falar dessa comprinha desse mês, eu vim, eu vim converter em dólar, para saber você que é de outros países que eu sei que assiste o meu canal, para saber como é que é morar aqui no Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro, sou uma carioca da gema, assim que fala quem é do Rio de Janeiro, que morou, nasceu e foi criada no Rio de Janeiro, que é uma cidade, capital, cidade grande, e aqui o custo de vida não é muito barato, mas existe hoje com a crise que a gente está conseguindo comprar coisas de bem baratas aqui. E você que vem de outro país, eu vou converter em dólar, vou falar em real e vou falar em dólar, né? Quanto se gastaria em dólar para comprar determinadas coisas aqui? E a gente que é mulher gosta de maquiagem, <laughs> né? Gosta de um batom, de um esmalte, fazer a unha sempre, né? Então, a primeira coisa que eu comprei, eu vou trazer para vocês que eu amo, gente. Eu amo sapatilha. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu comprei essa sapatilha rosé ela é rosê, tá na moda aqui no verão do Rio de Janeiro, as cores bem assim, calmas, né? Bem, é, bem rosa clarinho. Você já pode notar que eu gosto de <laughs> rosa, olha meu batom. Eu acho que vai ser a cor do momento do verão. Então eu gosto muito dessa loja que é Estilos, tá? Eu já até usei, ó, tá bem usada. E eu comprei essa sapatilha, ela tem um lacinho. Eu amo, gente, sapatilha com laço. Né? Eu tenho várias e aí eu tenho que renovar meu estoque porque eu tava sem comprar há muito tempo e os meus sapatos foram acabando. E aí eu comprei essa aqui, olha que linda, Rosê. Olha, muito linda. E sabe por quanto você compraria? Essa, em real, ela custa R$ 39,90. Para converter por dólar, você gastaria 12 dólares, né? 39,90, mas você gastaria 12 dólares comprando essa sapatilha e ela é super confortável, né, da Estilos, eu amo essa loja, já tem algum tempo que eu uso a sapatilha da Estilos. E ela é, essa loja é uma loja popular, é uma loja que tem sapatos em conta. Então 12 dólares, 39,90 em real, transferido para dólar, você pagaria 12 dólares. E eu tenho outra coisa pra mostrar também. Olha o que eu comprei. Eu nunca usei, gente. Nunca usei. Cílios postiços. Olha, eu vou usar depois, eu vou filmar, vou fotografar. Me segue lá no Instagram, nas redes sociais, tá? E aí eu comprei essa colinha. Sabe por quanto você compraria isso aqui, gente? Um dólar. Custa três reais o dólar hoje está custando R$ 3,49 em real e você pagaria um dólar numa loja coreana perto do meu trabalho, que é no centro da cidade. Então você pagaria do, é, três, é, um dólar, né? Perdão, um dólar você pagaria isso aqui. Gente, depois eu vou mostrar como é que usa, eu nunca usei. Na verdade, eu nunca <laughs> usei esses postiços e assim, tô aprendendo a me maquiar pouco, porque eu não gosto muito de maquiagem, mas eu passo um batonzinho, né, um rímel, né? Olha, comprei, gente, eu tenho uma última coisa pra mostrar pra vocês aqui. Comprei essa camisa básica, branca, não sei se vocês podem ver, olha. Ela é da Polo, Polo, existe uma loja Outlet aqui da Polo, né? E muito boa que eu descobri no Nova América, num shopping, né? Que aqui no, no Rio de Janeiro tem muito shopping. E eu descobri no Nova América Shopping, é, Outlet da Polo. Gente, tem muita coisa barata lá. E eu paguei, sabe quanto na camisa? 8 dólares. 8 dólares equivale a 29,90. Camisas básicas, assim, branca, eu gosto muito. Eu tô até com ela usando. Então custa R$29,90, né? Em real e você paga 8 dólares aqui no Brasil. E se for converter, baratinho, né, gente? Baratinho. Camisa polo, marca, é de marca. E aí a última compra, eu não fiz muitas compras, né? Mas a última compra, gente, eu comprei. E esse celular ele não vou mais filmar nele. Eu então, agora, <laughs> lembra que eu falei há muito tempo que eu ia tocar pelo nome de Jesus. Tem uns vídeos meus aí bem antigos e agora eu consegui trocar meu celular. Olha aqui o J7 Neo. J7 Neo, né? Aqui, ó, J7 Neo. Ele é demais. Eu não gravei ainda nele ele é um aparelho, como eu estava vendo alguns vídeos de algumas pessoas que comentam sobre o aparelho. Ele é um Samsung Neo. Ele é um aparelho intermediário. Você pagaria... Ai, cadê o papel? Quantos dólares aqui? É, você pagaria em quantos dólares nele? É, dólares, deixa eu ver aqui... Uhum, 258 dólares, que custa 899,99 reais. Você pagaria 258 dólares aqui, transferir, é, é, convertido, né? Você converter ele. E eu comprei essa capinha por 8 dólares, custa 10 reais, capinha transparente. E ele, é, ele tem televisão, <laughs> televisão digital, ele tem dois chips, duas, né, duas chips ele tem é, duas, é, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória e assim, é, como eu estava lendo que ele é um aparelho intermediário, né? Eu não sei como vão ficar as gravações, né? Mas ele, ele, tem, ele vem com anteninha, né? É esse, essa caixinha aqui, ó. Ele vem com anteninha, ele vem com carregador, fone de ouvido. Fone de ouvido, né? É, vem com a anteninha. Deixa eu ver aqui. É, ah, essa anteninha aqui gente, eu tô me adaptando, tô aprendendo, eu vou filmar. Diz que é, as fotos ficam... É, é um aparelho intermediário. Tô gostando dele, porque eu usava o Sony Ericsson há muito tempo. Eu, inclusive, eu tô me despedindo dessa gravação aí, tá? E demais, eu comprei também essa carregador portátil, tá? Esse carregador Tech. Golden Tech. Ele é para dar uma carguinha. É assim, ó, dá para você botar dentro da carteira, tá? Da Golden Tech, gostei bastante. amperagem, amperagem, lá, é o cargo integrado para maior praticidade. Então você consegue aí carregar ele, o seu aparelho, ó, da Golden Tech. Você paga por esse por esse carregador portátil na loja eu comprei no North Shopping, tá? Numa loja no North Shopping, que é um shopping perto também da é onde, do, da onde eu moro. E ele você pagaria ali é, 14 dólares, 40, 50 reais, 49,90, convertido 14 dólares. É isso. Né? Essas foram as minhas comprinhas, meus diários de férias. Né? E se você canal, se você tem curtido o canal, dê ideias aí porque que eu fale aqui no Brasil, né? É, a gente tem muitas coisas boas aqui. Você é, pode vir ao Brasil e questão se o que, eu falho no é local aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, sou carioca, como eu falei, curte o canal, tá bom? Vamos lá, eu preciso de 10 inscritos, a cada dia 10 inscritos, mais 10 inscritos. Essas foram as minhas comprinhas do mês e no meu diário de férias. Um grande beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!